देख रहे हैं घमासान डॉट कॉम मैं हूँ आपके साथ दीक्षा भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव भी जीत लिया है और उनकी कई जगह सीटें भी हैं और कांग्रेस को इस बार मुंह की खानी पड़ी है ऐसे में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैन दिन ब दिन इतने बढ़ते जा रहे हैं कि गिनने बैठेंगे तो शायद कम पड़ जाएगी ऐसे में ही एक सूरत के व्यापारी का नाम आया है जिसने प्रधानमंत्री मोदी की चांदी की मूर्ति बनवाई है और उसे अपनी शॉप में रखा है जिसे देखने के लिए लोगों की काफी भीड़ उमड़ रही है जगह जगह कोई प्रधानमंत्री मोदी की मूर्ति बना रहा है कोई प्रधानमंत्री मोदी के स्टेचू बनवा रहा है प्रधानमंत्री